Não saiam agora, porque aqui quem está falando é o Johnny, e hoje temos mais um vídeo de... Alguém disse alguma coisa? Não só Garbo que você falou, Gamox, hoje estamos aqui, gente, com mais um vídeo. E hoje, um vídeo diferente, não é um jogo de série, pois ele não é longo, dá pra zerar em um vídeo. Então, o jogo da vez é Pressione X para não morrer. Eu não faço ideia do que é. Com certeza é algo muito louco. <laughs> Ai, isso, isso, eu amo jogo assim, gente. Eu falei pra vocês que eu amo. Então, vamos ver como é que é esse troço. Médium, né? Oxi. Tô usando o controle. Ai meu Deus, gente, que foi? Ei, acorde! Hum, Matt? match. Todo mundo ficou loucão. Todo mundo está atacando todo mundo. Aí ele falou, isso aqui lembra aquele, aquele, aquela droga de filme. Aí eu posso perguntar, a vila, o seu sentido, <laughs> a pequena sereia. <laughs> Que? Ignore. Okay. Eu descobri. Tem uma coisa importante. O segredo é... Pressione X para não... X para não morrer. Eita. Parabéns. Oh Meu Deus, Matt. Matt? Eu não... Eu não apertei X. Matt! Matt! Matt! Mad? <laughs> tipo, what the fuck, gente. Então bora, parece que é um daqueles jogos de filme que vai acontecendo. <laughs> Oh Ai meu Deus, eu tenho que ligar pra Cristina. Namorada. Hello? Oi? Ah... Alguém matou o Matt! Oh my god. Was it a Twilight fan? I told him not to join Team Jacob. Ele falou assim, ele era um fã de Crepúsculo. <laughs> ele era um fã de Crepúsculo, foi pra ele não entrar no Team Jacob. Aí. <laughs> É, ele claramente merecia morrer. Well, yeah, but it's still a tragedy. Mas ainda é uma tragédia. Hello? Oi? Cristina? Cristina? No reception? Seriously? What's with this icon? I've gotta go get her. <laughs> Eu tenho que pegar ela. Então bora, gente, vamos salvar ela. Pressione triângulo para colocar a jaqueta. Tipo, what the fuck, gente? Ok. Pressione para Resident Evil da vida real, gente. Oh man, what should I do? Ai meu Deus, o que eu devo fazer? Ajudar ele, pegar a, a bike dele, cada um. Ah, eu, prefer, eu, pego, eu pegaria a bike. Vamos tentar pegar a bike. Ô moço, então, cara. Toma um soco na boca. <laughs> Nossa senhora, esse soco, gente. A bike é minha. Pare de me socar. Oh, Desculpe, cara. <laughs> Ai, gente, cada coisa que o povo inventa, velho. Então a gente vai... Vamos lá. Ah! Uou! O que aconteceu? indo bem. Tem uma louca atrás de mim com o livro. Conseguimos. <laughs> Gente, que jogo é esse? Chegamos na casa, gente. Estou aqui. Cristina? Cristina? Cristina? Cristina? Ah, é você. Você chegou. Is meu parceira, minha parceira que tá tentando me matar. Errei. Morri, gente. Você está morrendo. Isso não vai ajudar. Ok. Então, aí volta. Ah, tá. Entendi, gente. Cristina? Cristina? Cristina? No, it's you. You're just in time. My roommate is trying to kill me. She's Eita, sai daqui, sua Kenga! Não darei os meus doces. freezing my toothbrush. Pronto. Droga, você é I know, right? Eu sei, né? I mean, one minute she's sitting there reading her Hunger Games Catching Fire book, and the next thing I know, she's lunging at me with a kitchen knife. I mean, I know she was really into Hunger Games, but that was ridiculous. I don't think that's it. It's the Calma whole aí, town. Gente. Everyone's going crazy. Eu explico. Like that shitty M Night Shyamalan movie? Tipo assim, ela fala assim: "A minha amiga, ela tava lendo o livro do do Hunger Games, do nada ela começou a me atacar. Eu sei que o livro é bom, mas nossa. The Village. No, I think it was a different one. Anyway, it's really dangerous outside. I almost died just Eu quase morri vindo And then your roommate just killed me. Então a sua parceira me matou. Wow, that's great. Uau, I'm isso é go ótimo. Take a shower. Cover me. Vou tomar banho. But... Me, me, cubra. But... Nós não temos tempo para isso. Apenas só, só olha a porta. Uh, uh, uh. uh coração é. Hã? Morremos, gente. você me furou. Não, valeu a pena. <laughs> Aí, gente, essa foi boa. Anyway, it's really dangerous outside. I almost died just getting here, and Eu then your roommate just killed me. E sua parceira me and matou. you então me. você me furou. Ele vai tipo acho que vai mudando cada coisa. Go take a shower. Cover me. But But... Ótimo. Cena de banho. É. What? <laughs> então, vamos deixar agora rolar o jogo. Every night you do, pop, pop, poker face. Só poker face. Tem que ficar atento, gente. Uou. Palhaços. What a mess. Que bagunça. Deve ter sido divertido, gente, fazer esse jogo. All clean. Tudo limpo. I don't think this was the best use of my time. Eu não acho que esse seja o melhor jeito right, de gastar meu tempo. Qual é o plano? Okay. Vamos sair How da cidade. Como fazer isso? Eu tenho um carro lá na minha casa. here, Por que você não veio até aqui com ele? Merda! Então vamos pegá-lo. o povo lá lutando. Ai, é gente, que demais. Silêncio, gente. As mãozinhas de... Olha <laughs> os barulhos, gente. Vamos. really? Olha o tamanho da muretinha, gente. You know fences have gates, right? Sabe ah. que... I've been wondering, whatever's happened, how come o que, que aconteceu? Como a gente não foi afetado? Eu não sei. Ah. É o poder do nosso amor. Right. Certo. Matt wasn't affected either. He told me something before he died. Press X Pressione X para não morrer. What does that mean? O que isso significa? Eu não sei. But I kind of feel like I've been doing. Mas acho que é o que eu estive fazendo. <sighs> Opa. <sighs> Yeah, like that. Sim, tipo isso. Also, what the hell? Mas o quê? Sorry. Yeah. Desculpe. I've noticed that too. Eu, eu notei isso também. People like us? People who are okay? Será que as pessoas estão bem? <laughs> É, eu acho que sim. Oh shit, oh crap, oh fuck, vamos, oh fuck. Uh. Corre. Corre, gente. Corre! Ih, não consegui, eu morri, gente. Opa! Ela tá com um tesourão. De brinquedo ainda. Corre, moça, corre, moça. Aqui, essa construção está destrancada. O que é esse lugar? Não sei. Eita porra, esse pregador aí, gente. Eita porra, o negócio prega você no chão, pensou? Toma um soco. Você está bem? Sim. Você sabe Kung Fu? Aparentemente. Interessante, gente. Não gosto disso. Tipo, é o pai do maluco fazendo essa cena. Fique longe. Eu, hein? Um toma um soco. Cristina! Aí, bora, gente. Conseguimos. Try that door. Tente aquela porta. It's locked. Tá trancado. Cover me. I'll pick me the cubro. Ah, uh, sim. I mean, who doesn't know how to pick locks, é, Quer dizer, quem right? não sabe fazer isso, certo? <laughs> Ai meu Deus, esse jogo. Olé. Toma um soco. Hells yeah. Aí sim. Acho que eu consegui. Oh yeah. Oh yeah. Careful, son. Cuidado, filho. Pode machucar alguém com isso. Como você fez isso? Same way you do it. Igual você fez, pressionei X. Chocolate. <laughs> você gosta de chocolate? Eu amo chocolate. Isso que é amor pro chocolate, hein? <laughs> Pegar um pedaço, ela vai morder o dedo da pessoa. <laughs> Quem é você? The military has been working on a drug that rewires people's brains. Eu vou explicar assim que ela falar, calma aí. Performing complex actions as simple for people as pressing a button. Dodge an attack, press X. Stab someone with a sword, press A. Skip the years of training it would normally take. Uou, isso é ótimo. I know, right? Eu sei, né? Sério? É, é essa a história? Que estúpido. Everyone else just went crazy. Man. Wait, Christina's a gamer? Someone intended for this to happen. All Alguém fez isso de propósito, Here. sem querer. Aqui. my keys. Pegue minhas chaves. Meu carro está no estacionamento. Pick a real weapon. <laughs> Ah, queria usar. Eu quero a espada de... <laughs> Vá! Ela falou que o estacionamento tá aqui perto. Um, hello? Oi. Karate Chop. Opa. Opa. Opa. Toma, golpe de karatê. Desvia, ó. Ó, tem luta melhor. Errei. Eita. Eu morri com isso. Sério. <laughs> ok. Ai, ai. Ah, vou morrer umas três vezes. Esses negócios de apertar vários botões de uma vez, aí né, me confunde. Oh, morri de novo. Vambora. Então Aí B. Para chutar aquele mo... O que aconteceu? Ele pegou meu chute. Ele também tem os super reflexos também. acho que você acha que ele é um gamer? Mas ele é um deles. Talvez jogue isso nele. Então bora, gente. Toma. Ai meu Deus. Não me forque! Ih! Ai meu Deus. Botão errado. Acho que eu morri. Aí, consegui. Qual botão? Qual botão? Toma. vamos acabar com isso. <laughs> Ele desistiu. Acho que a gente vai conseguir. Sim, eu também acho. You know, we never even found out how this happened. Nunca vamos descobrir como isso aconteceu. Ah! Talvez tenha uma sequência. Ótimos reflexos, cara. gente saiu andando. <laughs> Só o jeito falando que vai ter uma sequência. Tá. Chocolatinho com marshmallows. Bom. Conseguimos sair da cidade. Parece que estamos seguros for now. Por enquanto. Eu errei, gente. Não vai ter bezinho. <laughs> Sorry. Desculpe. You really died four times. Você morreu quatro vezes. Isso não foi tão ruim. Melhor do que morrer cinco vezes. Talvez pode tentar uma dificuldade mais. Não tem outro lugar para você ficar? Well, you stole my bike, Você roubou minha bike. Então vai se fuder, idiota. Você realmente tentou ver ela, ver ela no banho? Pervert. Seu pervertido. Acabou, gente. Demais esse jogo. É, quem quiser dar uma olhada nele na Steam, ele custa menos de 5 reais, então vale a pena, né? Oxe, 5 conto, ou menos. É, espero que vocês tenham gostado. Tem like, favorito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Não esqueça de comentar, se possível, daquela avaliada. E se vocês tiverem algum jogo desse estilo também, pode me passar aqui, né? A gente joga. Então, pessoal, falou.